Kanaaf akka isheen jettutti jechuudha pirootestaantii yookaan immoo pheenxeenii fi kiristiyaan liyyunnati hin qabu. Yaani musliimaa wajjin adda adda malee liyyunnati hin qabu isaanii. Haa ta'u malee iddoon immoo utuu kennamee fi jetti iddoo amma kana immoo baay'ee nama dhubaasti hundumaaf iyyuu mee afaan ishee irraa mee waan masiin jettu dhaggeeffannaa olumaadha. ቦታ ይሰጠው። ለፕሮቴስታንቱ በሞላ ቦታ እንደው በሽበሽ ባለ እንዲያውም ደስ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ሁለቱም በአንድ ቀን ሲያከብሩ እዛ ጋር ትሄዳለ፣ እዚህ ጋር ትሄዳለህ እስቲ የኢየሱስን መዝሙር እንስማ ብለ ለምን በቀን አናስብም? ለምን ለሁሉም ቦታ አይሰጣቸውም? አንተን አንደኛ ነገር ለምን ይሰማል የምለው ነገር አንደኛ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተቀደሰበት ቦታ ላይ ነብያችን ይጋጫል እኮ አይሆንም እንዴ ኢየሱስን አምልከበት ያ ቦታ የተባረከ ቦታ ላይ ከዛ ላይ መጥቶ ደግሞ ነብያችን ብሎ ሲል ደግሞ ምኑ ጋር ነው የኛ ጸሎት? አንድ እንዴት ብሎ ነው ቦታው አንድ ቦታ ቆመው አንድ ይጋጫል። በእኔ በኩል ይጋጫል። ከዛ ይመጣና ኦኬ፣ እንዲያውም ሊሄድ የሚችለው ምንድነው የኦርቶዶክስና የእንትኑ ሊሄድ ይችላል። ሁለቱም ለኢየሱስ ነው ኦርቶዶክሶቹ በሚካኤል በኩል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ akkam jirtu obboleewwan islaamaa kanneen chaanalii kee asirratti argamtan yaa baay'ee ta'uu baattan illee dhaamsan qaban albaata dhaamsi kiyya wallum nama hunda ga'uu danda'a akkaataa miin beekamus wani jechuu barbaadu አደባባይ irratti jechuudha. Addabaabaay yookaan mootummaan akka dhamma hin beekun. Addabaabaay irratti warra Oromoo ta'anii amantaa musliimaa hin qabne illee waa'ee Finfinnee jiran sana dhiisaniiti waa'ee amantaatii waa'ee masqala addabaabaay sanaa fi baay'ee tokko cinqamanii dubbataa jiru. Akka duraanii Oromoo Oromoo jedhan Oromummaa isaanii irraanfataniiru ammaa jechuudha. Sirriidha amantaan saba ni dursaa. Kun nutillee waan keessa jirrudha, waan gochaa jirrudha. Haa ta'u garuu immoo waan waliin waliin qabnu tokko akkasitti nutis zimmi jechuu hin qabnu. Nutis zimmi jechuu hin qabnu. Maaliif tokko tokko hin kennineefi deebisaa tokko maaliif hin kennineefi maaliif hin deebisnee nuti baay'inaan ikkoo jiran caalla Baay'inaan jiran caala. Garuu namni deebisu amma ta'e bakka wanni isaan dubbatan tokko deebii tokko deebii tokko yoo deebisneef maaliif baay'een keenya jalaan tamanoon keenyas maalni faayidaan keenyas. Namni tokko gaa'ee gadi ba'ee dubbataan jiru maal sababi isaas sababi garuu gaafa iida sana iida lama qofa kan nuti qabnu akka jira isaati guyyaa guyyaan torban torban miti kan nuti iideffannoo adda baabaatti waan waggaatti yeroo lama qofa saniitti iyyuu. Eh, yeroo darbe waan ramadaanatti fixiriitti waan intina ta'e keenya iyyuu ni beekna. Garuu qottaa dubbiidhaan namni kamiyyuu amantaan kamiyyuu dubbachuudhaan dubbiidhaan amma tokko asirra ture yeroo eh, biraa isaatti jechuudha gaafa sana akka ta'ame isaa kan baay'ee nu gaddisiises ni beekna jechuudha. Ammas immoo abbaan barbaade amantaan kamiyyuu bahee dubbataa jira ummata musliimaa maaltu afaan qabe qola maaltu afaan qabe uummata musliimaa maaf hin dubbatu jechi tokko jechi tokko maaf hin gahinee hundumti keenya waan natti fayyadamnu waan ta'ee. nutis akkuma jirri bakkeedhaa dhuftan jira bakkeedhaa dhufne neezimii jechaa jira homaanne walamaa tokko nama dhiba jechi tokko jechi tokko hin deebisuufii qabna jechi tokko jechi tokko hin deebisuufii qabna yoo kuni waan dhorkamaa waan adiisu waan miti jechi tokko tokko tokko waan isa fakkaatu waan deebisee waan homaa miti kunimmoo kun akkuma ni dubbatu deebii wal fakkaataa kennu waan waan nama jirudha. waan አይደለም deebii tokko tokko kennuun wanni tokko yaani baafachuun waan jirudha jechuudha waanuma jirudha garuu amma kanaas immoo hundumti ishee irratti illee kaleessa maal jetti jechi kiyyaan sun yaani yeroo hundaa oromoo jettee maraatu silaaseen nagummaan seetii maraannaan si waliin beekamu mareetu ያስጋቤር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሚባልበት ቦታ ነቢያችን መባል የለባትም አለች የለበትም አለች። asirratti mee maal jechuu barbaaddeeti yaani musliim achirratti salaata salaatu hin qabu musliim achirratti iida ba'uu hin qabu jechuudha barbaaddeeti isheen jechuudha yaa hunduma faffataffatti miree afaanii baastee irra እየተቀደሰች በኢየሱስ ምናምን በሚባለው በነቢያችን የተቀደሰች ሲጀመር በኢየሱስም አልተቀደሰችም፣ በነቢያችንም አልተቀደሰችም ቦታው ማለት ነው። ኢየሱስ እስራኤል ማለ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስር አስላል በኢየሱስ የተቀደሰ ቦታ አይደለም። ማን አለው እንደዛ? ያላወቅሽውን ዝም ብለሽ አትፈችች። አንቺ ደግሞ በጣም ነው ስቀያ ነው። Annaa uummanni musliimaa ka'ee dubbachuun mirga guutuu qaba maada yaaqa isinis akkuma jirru bakka irraa dhufni isin bakka irraa dhufni jettanii callistanuu namoonni dhageettii qabdanuu baa dubbadhaa rabbee jedhaati. Baa dubbadhaa zimmitaa lebakin maal bajjeen nama baalamu qaala mannaa gadda jazmaa jennata qaaraan nama baalamu. Wanna dubbattan tokko bu'aa argattani malee wanna zimmi jettan zimmitaa zimmitaa nama bakka. waan zimmitaaraan wanti dhufu hin jiru. Waan akka kanaa immoo wanti akkas nama tokko isaan nama lokko isaan kun immoo yoo deebii gahaa argate mana irraa hin haffatuna. Itti yaaduun barbaachisaa natti fakkaata akka kiyyaatti wantoonni godhestii hoonaa bira. Asalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.